Miarahaba anao ny tokantrano manaraka ny ah, météo amin'izao alatsinainy fiandohan'ny herinandro vaovao izao. Ah. Amin'ity herinandro ity aloha izany ato anatin'ny ah, roa andro ho avy dia mbola mazivana hatrany oram-baratra na ny tandrindahona mety haray kotroka amin'ny tapany avaratry ny Madagasikara iny fa ny ambiny kosa aloha maimaina, manomboka ny alakamisy kosa dia mahazvana indray ny tsioka avy any atsinanana ka miverina araka izany ny orana malefaka amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Nosy izay mety hoe arahina herika moa izany ho an'ny ilany atsinanan'ny voatany. Ny maripana ihany koa dia hisy fidinana amin'ny ankapobeny aloha indrindra ny maripana ambany indrindra any amin'ny tapany atsimon'i Madagasikara iny manomboka ny alarobia fa miitatra tsikelikely ho an'ny voatany sy ny ilany atsinanana izay any amin'ny faran'ny herinandro. Raha ny toetr'androntsika aroany rapiso vao maraina dia mbola hisy aloha ny hazavona ho an'ny afovoantany sy ny ilany atsinanan'ny afovoantany ary koa ny atotan'ny faritr'i Vatovavy, Fitovinany sy Atsimo Atsinanana. Ny ambiny kosa dia maina ny andro eo Rindravina ihany koa mazava ho azy dia hibaliaka ny masoandro. Ho an'ny rapiso tolakandro kosa misy ny orana sy rivo-drahona mety ho rakotroka ao amin'ny faritr'i Sofia dia na ny faritr'i Sava, ary ny any amin'ny faritra Analanjirofo mandraona ny andro any faritra Atsinanana izay mety hisy tandrifiraona mandalo ihany indraindray ny ambiny kosa dia maina tanteraka raha ny maripana vao vinavina amin'izay andron'ny rahampitso izay dia manodidina ny valo amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo eo aloha izany ny afovoantany ary araika ambin'ny folo degre ny ambany indrindra ho an'ny faritry Vakinankaratra ho an'ny morontsiraka kosa raha ny any amin'ny ilany Atsinanana sivy amby roapolo ka hatramin'ny Efatra amby telopolo degre celsius ny maripana ary ny any amin'ny tapany avaratra andrefan'i Madagasikara mafana dia mafana satria dia misy hatrany amin'ny enina amby telopolo degre celsius ny maripana ho vinavina amin'izay rapiso izay. Ny toetr'andro any Alarobia, maina ny andro amin'ny tapak'andro maraina fa ny tolakandro kosa na ny takariva dia tombanana miverina ny orana amin'ny morotsiraka atsinanan'ny Nosy Mandrahona mety arahina erika ny ilany atsinanan'ny afovoan-tany. Mety haitrangana tany Vilorana mety haraha Ikotroka ihany koa ny any amin'ny Faritra Sofia sy ny any amin'ny Faritra Diana. Ny ambiny moa izany dia maina tanteraka ny andro. Ny mari-pana ho vinavina amin'izay andron'ny alarobia izay. Manomboka midina tsikelikely izay ho an'ny tapany atsimo amin'ny afovoan-tany, ny Faritr'i Vakinakaratra sy ny Faritr'i Matsiatra Ambony. Midina hatrany amin'ny enina ambin'ny folo degre celsius ihany koa ny mari-pana any amin'ny Faritra Atsimo Andrefan'ny Nosy. Ny ambiny kosa izay misy ny fiovana ho an'ny morontsiraka Atsinanana sivy amby roapolo.